مرحبا معكم توني واليوم رح نحكي عن سباي كاميرا اليوم الكاميرا رح احكي عنها it's a very special camera it is the Mamiya 16 automatic uh, known best as the spy camera uh, it's a very small camera و basically noiseless يعني بتصور انجا بتطلع صوت رح اعطيكم قبل ما بلش ريفيو عنها just to تسمعوا صوتها اذا قدرتوا تسمعوه this is how we rewind it and then that's it amazing uh, هيدي الكاميرا it has a 25 ملم لينس والابرتشر بتروح لل uh, من الاف 2.8 للاف 16 uh, very wide بطبيعة الحال إذا سباي كاميرا بدك تصور تاخد قد ما فيك information so 25 is considered wide uh, on a full frame um, this one عندك اللوك when you close it حتى when you wind it you cannot take a shot you have تفتح على هيدي الويندو and then you take the shot uh, آه، فيها شيء فيري سبيشال اللي هو هون انذر تاب فيك تحط filter ان ذس كيس عندنا فلتر لونه اصفر آه، رح يكون في عندي انذر video بحكي عن ال filters وكيف بيستعملوا بال فيلم آه، فوتوغرافي بالابيض واسود basically يعني عندك الاصفر وال orange والاحمر والاخضر والازرق وكل واحد شو بياثر على الصوره رح يكون في عنا another episode نحكي عن التفاصيل uh, a very special thing that اكتشفتها مؤخرا هي آه، ولساني اكتشفتها انا فكرتها انكسرت بس apparently في انذر تاب من الباطن بس تفتحها على الشكل آه، بيقلب الفلتر بيطلع عندك الفلتر هون يعني بهالحالة you can just cut it and get other filters different colors او حتى ND filter or whatever filter you want and you just pop it من هون بتفوته من جوا بتفوته and you وبتسكر بتسكر ال tab عليه اوكي وصار موجود على الشكل فيري فيري سمارت كثير قوية منهم اوكي رح نروح عند ال top آه، قبل في عنا هيدا ال cells موجودين هون for the reader تبع ال metering اللي موجود هون و surprisingly بعده شغال ما في مشكله فيه رح نحكي عنه كيف بيشتغل رح بلش من هذا الميل اكتر مع الشكل آه عندنا هون الديستنس رينج آه، فايندر اللي هي basically آه عندك نص متر متر مترين ومترين لل infinite سو يو سيلكت باي بوشينج ذس وان ليفت اند رايت هون يو هاف جاست ريمايندر هذا بذكرك بس uh, شو نوع فيلم حاطط بقلبه يعني كون حاطط ابيض واسود او ملون او فاضي جاست ريمايندر تتذكر This is the film winder هون بيجي you turn it like this وبيعمل lock على ال next frame والرقم هون بيتغير حسب الفيلم تبعولك and then this is the shutter release وفي كمان ثريد تقدر تحط ال cable release تقدر تصور فيه uh, without touching for long exposure لانه this is the shutter speed عندك من 200 ل uh, نص ثانيه plus bulb so you can do long exposure as well هون ذس از ذا لايت ميتر اللايت ميتر بيسكلي بتبلش بالاول بتنقي الايسو او اي اس اي عندك السكشن الصينيه بتبرمها تنقي ان ذس كيس انا حاطط 400 اند ذن بعد ما تحط الاسا تبعولك آه، في عندك هون ابره بتطلع وبتنزل حسب الضوء اللي عم تقريه من فوق اند يو ماتش ال shutter speed اللي منقيها هون بالرقم تبعها يو ماتش مع الابره وين يو ماتش بهالشكل بتبرمها بيعطيك هو فوق ال reading تبع ال aperture مثل ما شايفين بهال window صغير بتغير ال aperture من 2.8 ل f 16 حسب ال selection اللي انت نقيته very simple very effective uh, finder على هالشكل من هون you just push it up بطبيعة الحال منه كتير accurate بس انه بتعطيك فكرة plus minus وات ار يو فريمينج بما انه عم تصور ب 25 ملم يعني it's wide enough تو to capture the whole scene ما رح تكون عم تضيع finally آه، آه، من من الخلف عندك ال input for the flash sync tripod mount في ان سمول تاب هون بتدوس عليها لايك ذس اند ذن يو كان اوبن ات على الشكل هون بيركب الفيلم اللي هو 16 ملم بيسكلي بيشبه كتير ال 110 ملم بس اصغر واطول انفورشنتلي uh, ببقى يعملوا منه so, اذا عم جرب لاقي واحد سكند آه، هاند قديم وشوف اذا انا في عبيه بقلبه الفيلم اشتري 16 ملم عبيه تركي الموضوع بس انه anyways you just تحطه من ورا and then it clicks in place so basically هيدا كل شيء بدي احكي عنه عن الماميا آه، 16 uh, hopefully هلا صار في شويه انفورميشن اذا حدا عنده اياها وما عارف كيف تشتغل او بده يعرف اكثر عنها اذا حبيتوا المعلومات بليز uh, تذكروا to like share and subscribe و see you next time cheers